हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में दो तरीकों से कैश रिसीविंग के बारे में बात करेंगे तो यहां से टैली प्राइम को ओपन किया है मैंने यहां पर पहले से कंपनी बनी हुई है लेकिन हमें क्या करना है नई कंपनी बनानी है तो हमें F3 शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी नई कंपनी बनाने के लिए यहां पर जैसे ही F3 प्रेस करते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज नजर आती है अब इन चारों ऑप्शंस का अपना अलग अलग मतलब है यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी अगर आप डायरेक्ट कंपनी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ सी प्रेस कर दीजिए अगर आप अल्टर करना चाहते हैं यानी कंपनी में बने हुए कंपनी में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहां पर आपको अल्टर कंपनी पर जाना चाहिए अगर आप कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं और उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कंपनी पे जा सकते हैं और किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए आप शट कंपनी पे जा सकते हैं तो अभी आपको क्या करना है क्रिएट कंपनी पे जाना है और यहां पर क्लिक करना है ठीक है आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहां ये क्रिएट कंपनी वाला फॉर्म खुल जाता है और यहाँ पर कंपनी का नाम आपको देना है ठीक है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ दशाइन इन कंपनी ये लिख दिया मैंने दशाइन इन कंपनी तो इस तरीके से आप जो भी कंपनी का नाम हो वो दे दीजिए एंटरप्रेस कीजिए ठीक है तो अब ये दशाइन इन कंपनी हो गया एंटरप्रेस कीजिए यहाँ पर आइए स्टेट सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है क्योंकि जीएसटी का चक्कर होगा तो स्टेट तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पे तो ये पिन कोड मैंने डाल दिया एंटर प्रेस करके और ये सारी डिटेल आप फिल करिएगा और फिर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का चक्कर आता है तो यहाँ पर लिखा हुआ फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम तो पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे एक चार दो हजार बीस डाल देते हैं हम लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक चार दो हजार बीस से काम भी हमारा स्टार्ट हो रहा है ये कंपनी तो आपकी बन जाएगी और कंपनी बनने के बाद जब आप एंट्री पास करेंगे उस समय आपको दिक्कत आ सकती है वो दिक्कत क्या होगी अभी उसके बारे में बात करते हैं पहले हम जीएसटी को इनेबल कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है enable goods and service tax तो इसको वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिए करने के बाद यहाँ पे आइए और फिर यहाँ रेगुलर हम जीएसटी फाइल करेंगे यहाँ पर आपको जीएसटी आई नंबर डालना है तो यहाँ पर अपना जीएसटी आई नंबर जो भी आपको मिला हो वो आप डाल सकते हैं एंटर प्रेस कर दीजिएगा ठीक है और यहाँ पर मंथली जीएसटी फाइल करेंगे हम यहाँ पर आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर दीजिए वाई प्रेस कर देंगे तो ये यस हो जाएगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और H S N oblique S code आप डाल सकते हैं फिलहाल इसको छोड़ता हूँ यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे तीन चीजें आपको दिखती है तीनों का मतलब आपको पता है ही एग्जेप्टेड नील रेटेड और टैक्सेबल टैक्सेबल का मतलब ये होता है जिस पे टैक्स लगे जिन गुड्स पे टैक्स लगता है उन्हें हम टैक्सेबल के कैटेगरी में रखते हैं जिन पर टैक्स तो लगता है लेकिन जीरो परसेंट लगता है उसे हम नील रेटेड में रखते हैं और जिन पर जीएसटी नहीं लगता जीएसटी लॉ के बाहर है उन्हें हम एग्जेप्टेड में रखते हैं तो फिलहाल हमें यहाँ पे टैक्सेबल रखना है एंटरप्रेस करते हैं और यहाँ पे 18 परसेंट बाई डिफॉल्ट जीएसटी लगा देता हूँ इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि अगर आप अपने राज्य के बाहर माल खरीद या बिक्री का काम करते हैं तो उस समय इंटीग्रेटेड टैक्स अलाउ होता है और यहाँ पे दिया हुआ है central tax and state tax तो ये दोनों तब अलाउ होता है जब आप सेम स्टेट में माल बेचने या खरीदने का काम कर रहे हैं ठीक है सेस की बात बाद में अभी यहाँ पर आते हैं ईवे बिल को नो रखता हूँ यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ कंट्रोल ए कर लेता हूँ तो ये देखिए ये जीएसटी भी इनेबल हो गया है हमारा और कुछ इस तरीके से लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो बता देता हूँ देखिए जैसे ही आप एंट्री पास करेंगे सीधा कंपनी बनाने के बाद हम परचेज में एंट्री पास नहीं कर सकते ये बात मैंने पहले बताई है तो चलिए एक बार परचेज में एंट्री पास करके देख भी लेते हैं तो यहाँ से F9 प्रेस करना है आपको परचेज वाउचर में आने के लिए और यहाँ पर सप्लायर कैनवास नंबर डालिए एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर वाली दिक्कत आएगी तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक अप्रैल 2021 जबकि हमने रखा था 2020 एक अप्रैल 2020 रखा था तो ये प्रॉब्लम है और ऑल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए यहाँ पर चेंज कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ पे कर दीजिए एक चार 2020 से इकतीस तीन 2021 कर दीजिएगा इकतीस तीन 2021 ठीक है तो ये हो गया एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आप डेट चेंज कर दीजिए आप कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आपका फाइनेंशियल ईयर आसानी के साथ चेंज हो जाएगा ठीक है तो 2020 करना है एंटर प्रेस कीजिए अब यहाँ पर आ रहा है कैश ठीक है अब कैश का क्या है अगर आप यहां पर कोई पार्टी बनाते हैं देखिए पार्टी का नाम लेंगे तो आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी ठीक है क्योंकि हम पहले एंट्री पास करेंगे परचेज बाउचर में तो आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा अगर आप कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट भी करना पड़ेगा तो यहाँ पार्टी का नाम बना लेते हैं लाइक मैं बना लेता हूँ गौरव तो ये लिख दिया मैंने गौरव और यहाँ पर एंटर किया ये गौरव हमारी क्रेडिटर पार्टी है ध्यान दीजिएगा ये हमारी सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी है तो इसे सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डाल देंगे तो ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर आ गया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया और एंटरप्रेस करते हुए इसे करा लीजिए एक्सेप्ट ठीक है ये एक्सेप्ट हो जाएगा अब यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट कराइए ये एक्सेप्ट हो गया यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आपको इस, इनका जीएसटी या नंबर जो भी है वो आप डाल दीजिए यहाँ पर इस तरीके से ठीक है तो ये जीएसटी आई नंबर पड़ गया अब यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा तो ये लिख लिया हमने परचेज और फिर यहाँ कर दिया अकाउंट ठीक है यहाँ पे ये कर दिया हमने एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ परचेज अकाउंट डाल देंगे ठीक है इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पहला पहली एंट्री रिसिप्ट वाउचर में पास करनी है जी हाँ बिल्कुल सही है लेकिन अगर आप रिसिप्ट वाउचर में नहीं पास करते तो क्या दिक्कत आएगी और उसके अलावा क्या सॉल्यूशन है इसका वो इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं लाइक कीबोर्ड कर देते हैं तो ये लिख दिया कीबोर्ड यहाँ पे कर दिया कीबोर्ड एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पर यूनिट बनाना बहुत जरूरी क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मेरा डायरेक्ट जो है कॉस्ट पे चला जा रहा है हमारा कर्सर यूनिट पे आ नहीं रहा है तो यूनिट बनाएंगे तब यूनिट पे जाएगा तो यहाँ से क्रिएट कर दीजिए यूनिट यहाँ पे मैं कर देता हूँ एनओएस सिम्बॉल कर देता हूँ एनओएस और यहाँ कर देता हूँ फॉर्मल नेम नंबर्स ठीक है और यहाँ पर आपको यूक्यूसी कोड मिल जाएगा तो एन प्रेस करते ही एनओएस नंबर्स मिल जाएगा आपको और यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो हम होल नंबर्स में ही इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे तो ये हो गया कीबोर्ड यहाँ पे 60 कीबोर्ड की बात कर लेते हैं एक कीबोर्ड की खरीद रेट सौ रुपए ये हो गया यहाँ पर जीएसटी लगाएंगे तो यहाँ कर देता हूँ सी एस एंटर प्रेस करता हूँ ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहां से कर लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये हो गया ये जीएसटी कर दिया हमने सेंट्रल टैक्स है एंटर प्रेस कीजिए यहां पर कर दीजिए नॉर्मल राउंडिंग और नॉर्मल राउंडिंग करने के बाद एंटर प्रेस करिए एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करिए तो यहां पे देखेंगे तो जीएसटी भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा इसके बाद चूंकि सेम स्टेट की बात है तो एसजीएसटी भी हमें लगाना होगा तो ये एसजीएसटी कर दीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं रहेगा जीएसटी ही है ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है बहुत इजीली आप काम करेंगे और बहुत टैली बहुत अब इजी हो गया पहले के जैसा नहीं रहा तो ये एकदम आसानी से हो जाएगा तो देखिए ये भी कैलकुलेट हो गया अब ये कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेते हैं हम सीधा सीधा अभी देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम शुरू हुई है ये लिखा हुआ है the date can not be above the current period ठीक है हमने क्या डाला है यहाँ पर एक अप्रैल 2020 तो कर दिया था लेकिन यहाँ पर एक अप्रैल 2021 ही शो कर रहा है तो अभी हमें क्या करना है F2 प्रेस करना है और यहाँ पे कर देना है एक चार 2020 बस इतना कर देंगे आपका काम हो जाएगा ठीक है अब देखिए अब ये कंट्रोल ए प्रेस करिएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा आप चाहे तो नरेशन भी डाल सकते हैं अब देखिए जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये एक्सेप्ट हो गया एक्सेप्ट करने के बाद इसके पेमेंट की बारी है देखिए परचेस करेंगे तो पेमेंट करेंगे ये बात याद रखिएगा जब भी आप परचेस करेंगे तो पेमेंट करेंगे अगर आप कैश में नहीं कर रहे हैं तो तो अभी देखेंगे यहाँ पे चलेंगे बाउचर में वापस से और यहाँ पर आ जाएंगे पेमेंट बाउचर में तो F5 प्रेस करना है आपको शॉर्टकट की पेमेंट बाउचर के लिए आ जाइए पेमेंट बाउचर में यहाँ पे आ रहा है डेबिट हमारी क्रेडिटर पार्टी का नाम क्या था गौरव था अगर कोई और भी क्रेडिटर पार्टी है तो उसका भी नाम आप दे सकते हैं तो यहाँ पे गौरव कर लीजिए आप देखिए यहाँ पे बकाया इनका दिखा रहा है देख सकते हैं बकाया दिखा रहा है अब जैसे ही आप इनका बकाया देने की कोशिश करेंगे तो आप पेपर पे तो एंट्री पास कर रहे हैं रियल में अगर आपके पास कैश होगा तो कैश शो करना चाहिए आपके पास ठीक है कितना भी पैसा जैसे मान लीजिए सात हजार अस्सी रुपया है अगर आप सात हजार भी देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे नेगेटिव कैसे आएगा यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस तो ये आ गया ये हो गया ये हो गया अब यहाँ पे क्रेडिट आएगा तो कैश में देने की कोशिश करेंगे आप तो यहाँ पर आपको वार्निंग आएगी देखिए ये वार्निंग है और यहाँ पे ये रेड में आ जाएगा देखिए वार्निंग कह रहा है नेगेटिव कैश माइनस सात हजार यानी आपके पास कैश नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करा लीजिए जो अन्य वीडियोस में मैंने बताया है ठीक है पहले ही रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करा लीजिए ताकि आपको ये दिक्कत ना हो लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो चिंता की बात नहीं है एक और तरीका बताता हूं देखिए कैश का लेजर कभी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप सीधा कहां चले जाइए अल्टर पे चले जाइए ये अल्टर पे आ गए अब इसमें आपको लेजर्स में जाना है तो ये लेजर्स में आ गए और यहां पर देखिए कैश का लेजर बनाया नहीं मैंने पहले से बना हुआ है तो यहां पर आ जाइए और जब आएंगे एंटर प्रेस करिए एंटर प्रेस करिए और यहां पर आएंगे ओपनिंग बैलेंस देख रहा है ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आप डाल दीजिए ओपनिंग बैलेंस डालिए तो ये ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया दस हजार रुपए ठीक है अब ये यहाँ पर देखिए ऊपर शो कर रहा है टोटल ओपनिंग बैलेंस दस हजार ठीक है और यहाँ कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए काम हो गया आपका अब बाहर आइए आप उसी का पेमेंट करते हैं देखते हैं आप नेगेटिव कैश आता है या नहीं तो गौरव पार्टी थी ठीक है ये हो गया लगा दिया हमने अब यहाँ पर पूरा पेमेंट करने की कोशिश करते हैं सात हजार अस्सी रुपया इनको पूरा दे देते हैं या सात हजार ही दे दिखाता हूं पहले ठीक है अस्सी रुपया भी छोड़ते हैं ये हो गया अगेंस्ट रेफरेंस आ गया सेम बिल नंबर आ गया यहाँ पे एंटरप्रेस किया यहाँ पर आए अब कैश करिए ये कैश हो गया यहाँ पर देखिए कोई भी नेगेटिव कैश की वार्निंग या मैसेज आपको नहीं आया ना तो ये कैश रेड में शो कर रहा है किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ये बता रहा है कि करंट बैलेंस आपका तीन हजार रुपया और बचा हुआ है आपको अगर और पेमेंट करना हो तो तीन हजार रुपया और भी कहीं यूज कर सकते हैं ये चीज है ठीक है आई होप कि ये बात कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी देखिए अगर आप रिसीव करा दे रहे हैं जैसे मान लीजिए आप एक और काम कर सकते हैं जैसे मान लीजिए तीन हजार कैश आपके पास था अगर आप रिसिप्ट वाउचर में जाते हैं यहाँ से और यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है तो अगर कंपनी में यूज किए जाने वाला पैसा रुपया जो है कैपिटल कहलाता है तो यहाँ आप कैपिटल अकाउंट का लेजर बना दीजिए ठीक है कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जबकि आप रिसीव करा रहे होते हैं तो ये जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट का लेजर पहले से यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है ठीक है तो इसके लेजर को हम कैपिटल अकाउंट के ही ग्रुप में डालेंगे अगर मालिक का नाम लिखना है कि ये किस कौन कैपिटल लगा रहा है तो यहाँ पे नेम में दे सकते हैं आप एंटरप्रेस कर दीजिएगा फिलहाल छोड़ देता हूँ इसको एंटरप्रेस करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट तो ये हो गया एक्सेप्ट अब यहाँ पे कैपिटल आपको डालना है तो दस और दे रहा हूँ ठीक है तो ये देखिए दस हजार दे दिया तो अब अब टोटल जो इनका होगा वो तेरह हजार शो करेगा देखिए यहाँ पे आए यहाँ पे कैश कर दिया हमने ठीक है एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया ऐसे मान लीजिए बी प्रेस किया यहाँ पे और यहाँ पे आ गए ठीक है तो ये आ गए अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ परचेज वाउचर में चलता हूँ तो ये आ गया परचेज वाउचर में यहाँ पे सप्लायर का कुछ इन्वॉइस नंबर डाल दिया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मान लीजिए गौरव ही पार्टी है तो ये पार्टी जो है कुछ और परचेजिंग करेंगे ये तो यहाँ पर आए और यहाँ पे डाल दिया परचेज अकाउंट तो देखिए यहाँ पर परचेज uh, ऑर्डर यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब हम वापिस से कर देते हैं एलईडी एलईडी टीवी कर देते हैं तो ये कर दिया एलईडी टीवी e तो ये एलईडी टीवी कर दिया और यहाँ पे एनओएस कर देते हैं यूनिट में ठीक है और यहाँ पे इस तरीके से करके इसको एक्सेप्ट कराइए यहाँ पर मान लीजिए ये एक एलईडी टीवी e खरीद रहे हैं ठीक है जिसकी कीमत है बारह हजार रुपए अब टोटल तो हमने दस ही हजार रिसीव कराया था लेकिन पहले का है तीन हजार और तो यहाँ पे बारह हजार कर दिया हमने और यहाँ पे C G S T S G S T जो भी लगा रहा है लगा दीजिए एस जी एस टी अब बचा हुआ है तो ये एस जी एस टी कर देते हैं तो ये हो गया और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए ठीक है बिल नंबर देख लिया अब यहाँ से वापस चलते हैं कहाँ आ, सीधा चलते हैं पेमेंट वाउचर में तो ये आ गया पेमेंट वाउचर में पेमेंट वाउचर में जैसे ही आएंगे आप तो आपको दिखाई पड़ेगा गौरव क्योंकि यही वो क्रेडिटर पार्टी है आपका डेबिट में देखिए चौदह हजार रुपए इनके ऊपर टोटल बैलेंस है तो अगर मैं चौदह रुपए इनको देने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया ठीक अब ये दूसरा वाला हो गया दोनों ही दोनों ही क्लियर हो गया अब देखिए कुल मिलाकर के कितना इनका बैलेंस कम हो रहा है बारह सौ चालीस रुपए देखिए चौदह हजार एक सौ साठ रुपए कुल इनको देना है ठीक है चौदह हजार दो सौ चालीस रुपए लेकिन कितना कम पड़ रहा है एक हजार दो सौ चालीस रुपए कम पड़ रहा है तो अगर आप वापिस से चलते हैं देखिए वापिस से चलिए और वापिस से कैश लेजर में आते हैं ठीक है ये देखिए ये आ गए ये लेजर में आए लेजर में आने के बाद आपको आना है कैश में कैश में आ गए फिर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल दीजिए ये दस हजार है इसको दस हजार के बजाय बारह हजार कर देता हूं मैं या तेरह हजार कर देता हूं तो ये ओपनिंग बैलेंस तेरह हजार कर देता हूं ठीक है तो ये तेरह हजार कर दिया और बाकी का जो मैंने रिसीव कराया था वो सब तो है ही है ठीक है तो ये एंटर प्रेस कर दीजिए अब आइए पेमेंट करिए देखिए क्या होता है यहाँ पे आते हैं बाउचर में आते हैं और अब पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आ गए और यहाँ पे गौरव कर दिया हमने और यहाँ पे देखिए चौदह हजार दो सौ चालीस रुपए है तो अब अगर पेमेंट करेंगे हम तो देखिए यहाँ पर कोई भी मैसेज हमें शो नहीं करेगा ये बहुत इजी है देख लीजिए ठीक है ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो पूरी टैली आप चला ले जाएंगे ठीक है आई होप कि इस वीडियो से आपका काम जरूर आसान हो जाएगा जो भी आपको देखना है यहाँ पे डीप प्रेस कीजिए दो बार और डीप प्रेस करके यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे सारी एंट्रीज आप देख सकते हैं जैसे पेमेंट किया इसका प्रिंट निकालना है तो ऑल्ट के साथ पी ये सब तो पहले ही बताया है मैंने यहाँ पे आई बटन प्रेस कीजिएगा तो ये इस तरीके से रिसिप्ट भी आपको दिख जाएगी ठीक है देखिए ये पेमेंट का रिसिप्ट है ठीक है तो आई होप कि कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video